पनीर की सब्जी है ये ये बैंगन की सब्जी है ये सलाड है और दो चाट है ये मोहन है ये मोहन ये बाजरे का बाजरे का कोड़ और वैसे खाना तो बहुत अच्छा है मुझे अच्छा लगा यहाँ का खाना और ये यहाँ के मैनेजर है बोला कि अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे तो आया हूँ मैं खाने के लिए so thank you thank you so much रजवाड़ी खार पे आया हूँ तो ये इनके ओनर है थैंक यू सो मच आपने मेरे को इतना अच्छा खाना खाने खिलाया था यहाँ पे और हॉस्पिटलिटी भी अच्छी थी so thank you so much आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और खाना खाना तो बहुत अच्छा था मेरे लिए और वेराइटीज़ भी अच्छी थी आपकी मतलब स्पेशलिटी क्या है यहाँ की दाल बाटी है अच्छा दाल बाटी मालपुआ है रोटी मालपुआ अच्छा, अच्छा चाट है हाँ। ठीक है और बाजरे की रोटी और गुड़ है अच्छा कड़ी है राजस्थानी कड़ी अच्छा। राजस्थानी कड़ी है हम्म। अच्छा वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा खाना या thank you thank you so much या thank you thank you so ये यहाँ के मैनेजर है तो आप इंट्रोडक्शन हाँ। दीजिए आप इंट्रोडक्शन दीजिए राजस्थान से ये मैनेजमेंट में रहे कैसा लगा आपको खाना अच्छा था बहुत अच्छा था थैंक यू सो मच तो अगर आप यहाँ पे आए हो तो उदयपुर में है ये जगह तो ज़रूर आइएगा राजवाड़ी थाल है थैंक यू